जो पनि आउँछ पारा दिन्छ छाडा बोल्छ आफूलाई ठुलो ऱ्यापर बन्छ केही गर्न सक्ने होइन पारा दिन्छ है केही गर्न सक्ने होइन पारा दिन्छ छाडा बोल्छ अनि पागल हुन्छ चेपिटी ऱ्याप भन्छ आफूलाई ठुलो ऱ्यापर भन्छस् है ऱ्यापान आउन आफ्नो करियर फालिरहेछस् बाल छैन तेरो घर होस् कि गाडी होस् बाल छैन तेरो म हिँडिरहेको छु मेरो बाटो नछिक्या मलाई ए नसिका हान्दा मलाई ऱ्याप खाना सोच पढ्ने हान तैँले ऱ्याप ए छोले पढ्ने म फिल गर्छु केटाहरूसँग म फिल गर्छु हिँड्नु खोजिस् भने तँलाई म किल गर्छु एक सर्टमा तँलाई म ढालिदिन्छु ए पढी पहिले पार नजे त्यो पाँचे आई क्यान वेस्ट पाँचे